两倍。五条。两倍。东一点红。两倍。椰汁。二条。两倍。东一点红。两倍。白五条。三倍。红中。 两倍，二条，三倍，两倍，选中，三倍，二条，两倍。 三大 两倍从中，三倍，椰汁，两倍，全奏，三倍从中，五倍。 永远一边两倍白发，五条，三倍，二条，五倍前兆，五倍，五条，两倍。 爸爸，点住，三倍。 倍，两倍。 两倍红中，娃娃，三倍，两倍，三倍，两倍二三倍红中，五倍白板，五倍红中，五倍。 五倍，五条二条，两倍白发，一点红，三倍。 两倍，五条，三倍，五条，两倍，二条，三倍，东远一点红，五倍，二条，两倍。 两倍。 两倍。